Good morning, sì, qui in realtà sono uh, essenzialmente le 11 e mezza, come dico in questi casi, cioè certo, sono proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David. David, sì, David. Lynch. It's uh, June 7, 2022 and it's uh, Tuesday in Naples. Uh, middle morning for me in this moment, uh, very still right now, 84 and 2 Fahrenheit around 28 Celsius. So this means that it's that they really, really, really, really soft like in this days in this period and also over because it seems more a summer climate than spring climate. Ehm, sì, d'altra parte, come dico sempre, stiamo andando verso l'estate, ma manca poco e questo è anche normale. As riguarda il video tozzo, I don't know if I'll do it, um, credo ci sia il continuo la parte di ieri, se avete seguito un po' il mio commento sulla report suo, oppure il, sì, sì, il mio commento, ho spiegato che avrei diviso in due parti, <clears throat> diciamo, in tre parti forse anche il video pensare, perché dura circa 24-25 minuti e quindi purtroppo è necessario fare così ad ogni modo se interessati ho che poi tra poco dovrei caricare cioè eh, che oggi ho caricato la prima parte Anyway, I see and you all just see from the window. You can see anything, because you can see only the green roller shooter, come sapete, spiegato in questi giorni. Noi cambiamo in estate, apriamo la tenda per far spazio alla, tappare, alla green roller shooter, ma più che altro far passare l'aria, quindi questo è il motivo, ma forse potete vedere qualcosa in più from the sunglasses, as you can see from the sunglasses, forse filtrano i raggi del sole, non so, uh, I think that after the temperature potrebbe salire, eh, d'altra parte d'estate può salire ancora di più, but uh, the really important thing with this atmosphere is that, dico già we have perché è pomeriggio, today we have Today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine. And I think all along the way, ovviamente all along the way qui si intende sempre qualche meno parlo soprattutto rispetto agli amici americani perché come sapete abbiamo un orario completamente diverso comunque la tendenza uh, di questo giugno mi sembra ottima inizio giugno così come beh, secondo me sarà come per maggio abbiamo avuto sempre quasi sempre Those Beautiful Blue Skies in including Sunshine ma d'altra parte in estate è sempre così cioè in genere eh, c'è sempre diciamo più sole che tempo brutto quindi bene speriamo di continuare così anche domani per cui save the days so from the mythical wind with the Orange, Red, Blue, Water, Curtain, Bianime, Mendiz, Green, Roller Shooter, Green Roller Shooter, Near Mindy, sedete quasi tutta l'estate, E finally, fra Mythical Keyboard, Amati GX 140, IPG, IPG 625. Eh, grazie a dei molto people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti. Eh, And also, I hope you you'll great breakfast. Io la farò tra poco, il mio stomaco brontolo come sempre, non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo deve essere brutto alle vostre parti, non che non ci consoliamo sempre quando facciamo colazione. Anzi, eh, tra l'altro due parole, la curiosità è che le due parole dette in italiano fanno anche rima, consolazione e colazione, ma io personalmente quando il tempo è brutto mi consolo ancora di più. I'll see you in the video tools if I'll do it or tomorrow.